各位老師同學，你哋好嗱。課就復咗啦，而卡洛斯咧亦都要努力去準備啲 STEM 教材俾學生。我記得一月份咧，我出咗條片就講及四足無人機嘅原理同埋點樣去控制無人機嘅。猜完套件試玩完之後咧，我提及到係會試用其他材料去做機身噶。但係出完條片冇幾耐咧，疫情就嚟到啦，之後就一直停課，亦都冇機會做呢個題材咯。嗱，咁不如等我哋今日咧就繼續嚟研究呢個課題啦。 今日呢个节目咧，你睇到最后咧，你就会睇到卡洛斯啊点样用唔同嘅材料嚟做机身，同埋会睇到呢啲机嘅飞行成果嘅。提一提大家，如果大家都喜欢风琴奇侠卡洛斯嘅频道，请按右下角嘅订阅。如果想第一时间接到新影片嘅通知，请按叮当。亦都欢迎大家按赞同埋留言问卡洛斯问题。嗱，不如等我哋先嚟温习一下先啦。上一集咧，我哋就买咗一套 D I Y 嘅无人机套件㗎。 嗱，跟住咧，我哋跟住個 instruction 咧，就安裝咗呢一部迷你嘅四軸機。我哋明白到咧，對角呢兩個軸咧係逆時針旋轉嘅，而呢兩個軸咧就係順時針旋轉嘅。我哋仲有研究過遙控上嘅兩個遙杆嘅作用，譬如右邊咧就控制前後左右啦，而左邊咧就控制上下同埋旋轉。 而呢八个动作咧，都会相应咧，令到一啲轴咧去加速，从而产生无人机嘅相应动作嘅。但由于砌好咗咧，我哋喺室内试机啦。个飞机飞得咁快，又冇气压定高，于是咧我哋根本冇办法睇到每一个动作个飞机嘅反应。今日咧，我哋就试下用唔同嘅材料嚟做大小不一样嘅机身，而做好之后咧，我哋试下点样锁定嘅机身，而去慢慢观察佢嘅动作。 首先，我哋再嚟睇翻我哋套件嘅物料。嗱，原本有摩打啦、主控板啊、電池啊、螺旋桨啊、啊個遙控等等嘅。嗱，唯獨咧，我哋而家唔要個機身同埋個蓋。啊，咁我就攞出一啲木條，用锯咁啊鋸出兩條出嚟。而兩條嘅中間位置咧，就用線嘅鋸一個凹位。 呢個粒位咧就成為咗個榫口啦，加啲膠水咧，兩條木條咧就可以黐成一個十字架啦。為咗喺四邊安裝摩打咧，我揾咗啲羊眼圈嚟喺四個角落頭度扭入去。D I Y 就有 D I Y 嘅做法。 我哋可以多啲用熱熔膠槍嚟做固定嘅工作，例如將呢個飛控板黐喺機身上面，而四個馬達咧亦都係可以用熱熔膠咧固定喺陽眼圈度。不過注意翻咧，摩打嘅插頭顏色啦，要配翻主控板嘅插頭顏色，即係紅色配翻紅色，白色咧就配翻白色咁樣。喺熱熔膠未乾晒之前咧，大家可以微調下摩打嘅位置角度，令佢同機身垂直。固定好咗之後咧，就將摩打嘅線。 插翻去主控板，另外摩打嘅连线啦，最好都用热熔胶稍稍固定一下，免得俾螺旋桨转动嘅时候缠到。嗱，而螺旋桨嘅安装咧，亦都要分 A 同埋 B 嘅，因为 A 咧就系顺转嘅，而 B 就系逆转嘅。求其揾条橡筋都可以固定电池，接好电源之后，应该就可以试飞啦。喺室内试飞咧，我哋地方仍然唔够嘅，所以我哋喺机底咧。 就加羊眼圈，然后咧仲醒，将个羊眼圈绑住一啲宠物，跟住起机，你就会睇到啦，前、后、左、右、上下，甚至旋转都做到。呢个玩法咧，有啲似我细个咧。 揾啲绳绑住啲蜻蜓尾巴喺度放蜻蜓咁啊！但因为我机身呢个底咧有一个羊眼圈夹咗起身啊，咁所以起飞嗰时咧个机身放得唔平喎。咁我再加多几个羊眼圈，等佢放得平稳。嗱，咁样起飞啊比较好啦。大家睇到咧，我用木条咧做咗一个咁嘅机身出嚟，亦都飞得好成功，系咪？ 咁即系只要你嘅设计咧四平八稳左右对称就应该飞得起噶咯。咁即系话我哋都可以试用其他嘅材料嚟制造机身啦，例如手上有嘅纸杯纸碟啊。我最近咧仲掉咗好多呢啲咁嘅旧光碟啊。究竟光碟又可唔可以用嚟做无人机机身咧？为咗咁咧，我又拆咗一套新嘅套件，量度咗摩打嘅直径系六点五 mm，跟住就喺光碟嘅圆周上面。 等佢转上四个六点五 mm 嘅圆孔，试过将四个摩打插入去四个圆孔位置都适当之后，就又系用热熔胶枪固定佢嘅时间啦。做法同头先用木枝做机身冇乜大分别啫，同样喺光碟嘅中间用热熔胶固定好飞控板，跟住按颜色将四个摩打嘅四条线咧，分别都同飞控板接好。 接好晒线之后，感觉机体都几骨子，就可以将 A 螺旋桨即系顺时针转嘅螺旋桨咧装落去红色嘅摩打度，而将 B 螺旋桨即系逆时针转嘅螺旋桨装喺白色摩打度。今次由于位置比较充裕啊，用埋套件上面嘅电池固定架，亦都系用羊胶枪固定喺光碟上面。用翻呢个电池支架咧，安装电池咧就更方便啦。好啦，又系接好电源。 准备试飞嘅时间咯，好啦，大家又不妨估下，今次呢个利用光碟片做机身嘅无人机，究竟飞唔飞得起啊？嗱，好，我哋先开着遥控器同无人机配对先，好配对好啦，我哋启动螺旋桨，四个螺旋桨都转动，好尝试起飞，飞唔起，点解？点解向右边去嘅？我唔信，飞多次。 咦，飞嚟飞去都飞唔到喎，点解呢？后来同同事做咗个讨论之后，卡洛斯终于知道我今次失败喺边度啦。大家不妨睇下套件送俾你个机身，其实都系十字形嘅。于是乎，刚才用木枝所做嗰个机身嘅表现咪同佢相若咯。但系用圆形嘅光碟所做嘅机身，问题又出自喺边度啊？ 呢个咧就其实同物理上嘅反作用力有关系。要知道无人机能够升空同埋做各种动作咧，全靠螺旋桨转动向下有一个 action，于是咧就产生咗个 reaction，将机身提升啦。但系刚才卡洛斯选择用 CD 嚟做机身嘅时候咧，就忽略咗呢点啦。原来四个摩打装喺光碟片上面，螺旋桨旋转时候所带动嘅气流咧，大部分系吹翻上去光碟面上面。 而唔系吹落去地面上，于是乎作用力同埋反作用力咪互相抵消咯。呢个亦都系光点无人机冇办法起飞嘅原因啦。虽然呢个系一个失败嘅经历，但系经一事长一智，卡洛斯将来仲可以用呢一次嘅经验去教学生点样飞机设计同埋飞机打印无人机嘅机身添。你话咁系咪非常好玩呢？但系大家都喜欢嘅影片，请继续留意卡洛斯 YouTube 上面嘅 STEM 课堂啦。 仲希望大家可以加個讚同埋評語啊！